Вот как ты меня ближе к дистанции здесь вот в углу удержишь? Вот я что? Ты меня куда бьешь? -то? Мне низко, так больно. А? Что я сделал? Поменялся местами. А как ты поменялся? Ну как-то Резко, да? Да. То есть я что сделал? Давай еще раз. Вот ты меня давишь? то есть мне из угла, чтобы выйти, да, сюда. Видишь, во-первых, да, руки, вот мои руки, видишь, смотри, ага. я стараюсь, вот здесь не вкусно, я стараюсь тебе руками, вот, руки вот сюда, вот, вот здесь ближе. У кого руки уже, тот и имеет преимущество. Ясно? Здесь, конечно, дави меня, дави. Вот ты меня не даешь из угла вы. Да. да. Что я пытаюсь? Ты же меня держишь, видишь? Угу. Корпусом я не могу. Тогда это все, это все идет борьба ногами не корпусом, ага. а ногами. Давишь, давишь, давишь. Ну, раз сюда, вот ты меня закрываешь, да? не даешь выйти, фронтальный становись. Угу. Еще раз, не даешь мне, короче. Вот, <laughs> да. То есть я тебя раз вправо, раз ты меня сюда, раз влево. И ускорился здесь. И тебя переворачивал по кругу. Вот попробуй. Вот я тебя давлю. Вот ты меня раз вправо, оп, я закрываю, раз. О! То есть ты меня раскры, раск, раскры, э, раскачать. раскачать, да. Угу. Раскачать надо. Просто так я не смогу выйти. То есть ты меня и опять дальше. Раз, раз, сюда, раз, сюда, бам. То есть вот это ускорение. Раз сюда ногой, раз ногой. И перебежать прям. Попробуй еще раз. Уже ручки. Да, давай, давай, давай. Раз, раз. Вот ногами, а ты корпусом пошел. Я и хотел на пятый раз. А, на пятый, на третий надо. Раз сюда, раз сюда. И перебежать раз сюда, давай. О! Во! Understand? Молодец. Спасибо. Фу.